فبشروا بعذاب فبشروا بعذاب فبشروا بعذاب فبشروا بعذاب أليم فبشروا بعذاب أليم فبشروا بعذاب أليم فبشروا بعذاب أليم فبشروا بعذاب بعذاب بعذاب بعذاب بعذاب فبشروا بعذاب أليم فبشروا بعذاب أليم تبشر بعذاب أليم تبشر بعذاب أليم تبشر بعذاب أليم تبشر بعذاب أليم تبشر بعذاب أليم تبشر بعذاب أليم تبشره بعذاب تبشره بعذاب فبشره بعذاب فبشره بعذاب فبشره بعذاب فبشره بعذاب فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم إن شجرة الزقوم طعام لتيم إن شجرة الزقوم طعام لتيم طعام لتيم طعام لتيم طعام لتيم طعام لتيم طعام لتيم طعام لتيم طعام لتيم طعام رجيم طعام رجيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون Como Dios creó.